guys hi welcome back to my channel this is me Shiny आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ गार्नियर का विटामिन सी सीरम का रिव्यू इस सीरम को आपको इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं मैंने इसे इस्तेमाल किया है एंड मैंने पिंपल्स एंड रिकॉर्ड्स की प्रॉब्लम फेस किया है कि नहीं which skin type of people can use this serum तो सब कुछ रिलेटेड टू दिस सीरम मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सो so, अगर आप कोई विटामिन सी सीरम इस्तेमाल करना सोच रहे हैं या फिर अगर आप स्पेसिफिकली गार्नियर का ये विटामिन सी फेस सीरम इस्तेमाल करना चाहते हैं देन उसे खरीदने से पहले इस वीडियो को पूरा देखें वीडियो पसंद आए then don't forget to like this video share this video and don't forget to subscribe to my channel so चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं कि सीरम्स क्यों इस्तेमाल करना चाहिए सीरम इस्तेमाल करने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एक गुड स्किन केयर रूटीन होना ज़रूरी है आप हर रोज़ फेस पर फेस पैक अप्लाई करते हैं कि नहीं उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपका जो सी टी एम रूटीन है मतलब क्लेंजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग आपको अपने स्किन पर दिन में दो बार ज़रूर ये जो रूटीन है पूरा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना ज़रूरी है एक क्लेंजर इस्तेमाल करके फेस को क्लीन करना ज़रूरी है दिन में में दो बार एंड उसके बाद आपको एक टोनर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए एंड फिर moisturisation moisturisation is highly important for all skin type of people ऐसा नहीं कि आपके ऑयली स्किन है तो आप मॉइस्चर मॉइस्चराइजेशन नहीं करोगे बिल्कुल भी नहीं है एवरी स्किन टाइप के लिए मॉइस्चराइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है you really need to moisturise your face इसी वजह से ना मॉइस्चराइजेशन का ही जो पहला स्टेप है वो है सीरम उसके बाद आप क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस लेकिन जो पहला स्टेप है वो है सीरम्स अगर आप अपने स्किन के रूटीन में सीरम को इस्तेमाल करोगे ना देन स्किन का जो हेल्थ है वो और भी इम्प्रूव होगा बेनिफिट्स और ज़्यादा मिलेंगे बिकॉज सीरम्स और क्रीम्स में जो डिफरेंस है वो है कि सीरम बहुत लाइट वेट होता है बहुत ईजिली आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है it goes in the deeper layers of your skin जहाँ पर क्रीम उतनी जल्दी पहुँच नहीं पाता because serums are so light weight जो वो जब भी आप अप्लाई करते हो ना it quickly gets absorb in to your skin और आपके स्किन सेल्स को इतना ज़्यादा हेल्दी बनाता है मॉइस्चराइज रखता है हाइड्रेटेड रखता है एंड जो बेनिफिट्स है वो भी आपके स्किन के डीपर लेयर्स तक पहुँचाता है talking about serums vitamin C is the most searched serum लेकिन बहुत लोगों को सीरम्स के बारे में नॉलेज नहीं होती है serums are so much beneficial for your skin क्योंकि उसमें कंसनट्रेटेड फॉर्म में इंग्रेडिएंट्स होते हैं and my favourite ingredient is vitamin C आप सबको पता ही है and my favourite vitamin C serum is this Garnier Skin Naturals bright complete x vitamin C booster serum जो कि डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड है इस सीरम को इस्तेमाल करके मुझे जो बेनिफिट मिला है वो आप लोगों के सामने है बिफोर आफ्टर इमेजेस आप लोगों के सामने है first my skin use to look this जिसमें थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं देन आपको पता है कि मेरा जो ये वाला पोर्शन है ना ये थोड़ा सा पिगमेंटेड है from my rest of the face तो मेरे इस बिफोर जो पहले वाली पिक्चर है ना उसमें थोड़े बहुत डार्क स्पॉट्स भी विजिबल है लेकिन अभी मेरे स्किन पर इतना ज़्यादा ग्लो आया है एंड स्किन कितना रेडियंट हुआ है ना विटामिन सी एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है स्किन को स्मूथ बनाता है ग्लोइंग और रेडियंट बनाता है और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होते हैं गार्नियर का ये जो विटामिन सी सीरम है ना इसमें 30x विटामिन सी है जो फास्ट अब्जॉर्ब होता है स्किन में और फास्ट स्किन से जो डार्क स्पॉट्स है जो उसे रिमूव करता है and I saw difference in just three days अब बात करते हैं इसके पैकेजिंग की ये ड्रॉपर फॉर्म में आता है विच इज़ माई फेवरेट क्योंकि ड्रॉपर फॉर्म ट्रैवलिंग के वक्त भी ईजी हो जाता है एप्लीकेशन काफ़ी हाइजेनिक होता है प्रोडक्ट वेस्टेज बहुत कम होता है इसका जो टेक्सचर है ना वो काफ़ी लाइट वेट है and gets absorb into your skin very quickly and there a trick to apply this serum आपको थ्री टू फोर ड्रॉप्स लेना है अपने फेस पर यूजिंग दिस ड्रॉपर आपको हैंड्स में इसे नहीं लेना है डो नॉट रब इन टू योर हैंड्स आपको इसे जेंटली अपने स्किन पर ही अप्लाई करना है with the help of this dropper और जेंटली इसे मसाज कीजिए इसका टेक्सचर लाइट वेट है नॉन स्टिकी है which is why it gets absorb so quickly ये आप दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं रात में भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड देन अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र या फिर क्रीम इसके ऊपर अप्लाई करें सात दिनों में ही इसने मेरे स्किन को वो ब्राइटनेस दिया है एंड बहुत ज़्यादा ग्लोइंग एंड जब मैं हाथ ऐसे देती हूँ ना तो इतना स्मूथ फील होता है so I am in love with this vitamin C serum Garnier का ये जो विटामिन सी सीरम है it is available in two sizes 15 M का प्राइस है टू ट्वेंटी एंड 30 एम का प्राइस है four forty only so finally मेरा जो conclusion about this Garnier vitamin C serum वो है कि डेफिनेटली आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कोई अच्छा सा विटामिन सी सीरम ढूंढ रहे हैं because my skin is dry मेरे स्किन पर बिल्कुल भी ये ड्राइनेस नहीं फील होता इसे इस्तेमाल करने के बाद और इसे इस्तेमाल करने के बाद एज सच मुझे कुछ ग्रीजीनेस या ऑयलीनेस भी नहीं फील होता सो ये एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी है which can be use by all skin type अब इसका जो इफेक्टिविटी है वो भी काफ़ी फास्ट है क्योंकि मुझे तीन दिन में ही थोड़ा बहुत चेंजेस नज़र आए एंड सात दिनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस मुझे नज़र आया डार्क स्पॉट्स बहुत ज़्यादा फेड हो गए एंड पिगमेंटेशन भी काफ़ी लाइटन हुआ है सो आई थिंक ये एक सीरम है जो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने इनके परचेजिंग लिंक्स प्रोवाइड किया है सो so ज़रूर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें आज के लिए इतना ही स्टे ब्लेस्टी हैप्पी बाय